शेख साहब क्या नमाज जन्नत के लिए काफ़ी है कोई एक काम जन्नत के लिए काफ़ी नहीं है सिवाय तोहेद खालिश के अगर शिरक नहीं है तो हमें ये समझना चाहिए भी तोहेद की फजीलत है अगर इंसान शिरक नहीं कर रहा है तो फिर किसी मरहले में अगर नमाज नमाज के बारे में भी का कहना है और यही तफसीर पुराने साहबा में भी रही है कि अगर नमाज नहीं छोड़ रहा है तोहहीद है और नमाज है चोरी की है डकैती की है शराब की है सब कुछ है तो अल्लाह ताला चाहे तो इन इस बुरे अमाल के बदले उनको जहन्नम में डाल करके फिर अल्लाह ताला निकालेगा जहन्नम और जन्नत के दरमियान एक नहर होगी जिसका नाम नहरुल हयात है जिंदगी की नहर तो उसमें से वो जलने भुनने के बाद उग आएंगे हदीस शरीफ में जैसे कि दाना सैलाब के कूड़े करकट के नीचे से उगता है प्यारे रसूल ने यह मिसाल दी इस तरह उगाएंगे और फिर जन्नत में हमको दाखिल किया जाएगा लेकिन अगर तोहहीद नहीं शिरक है तो अल्लाह तशरक बिल्ला फ़कत हर्रम अलजन्ना जिसने अल्लाह के साथ शिर किया तो अल्लाह ने जन्नत को कर हराम कर दिया है तो नमाज जन्नत के लिए काफ़ी नहीं है सिर्फ इसके अलावा इन सलात सलात का तकाजा है कि तमाम किस्म की बेहयाई और गलत कामों से भी बचें और इसके अलावा और दूसरे जितने एक दूसरे के हकूक से मुतल हैं आपको ये चीज़ जानना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए मालूम तो रहती हैं चीज़ें लेकिन भूल जाते हैं हम लोग कि तमाम नेकियों के बावजूद एक औरत सिर्फ किसी बिल्ली को नाजायज मारने की बिना पर जहन्नम में गई उसके नेकियां भी थी यानी वो हमेशा जानना में नहीं रह सकती क्योंकि तोहहीद उसके साथ है लेकिन एक गलत काम किया उसकी बना पर उसको जहन्नम में जा करके फिर जहन्नम के रास्ते से जन्नत में बाद में जाएगी तो सिर्फ सलाद को काफ़ी समझ लेना ये चीज़ गलत है सलाद के साथ गलत हराम काम करना गलत हराम रोज़ी खाना या लोगों को की गिबत करना या लोगों को सताना ये सबसे बड़ा मान्य है जन्नत में जाने का